Paldies! Jā, nē, visu laiku es neko nedomāju. Ko? Es vienkārši domāju, ka es ieslēgtu kameras. Tad es sapratu, ka otrs, tu man iedevi ieslēgt. Varbūt, ka nebija. Nu, man liekas, ka nebija. Bet nekas. Pagaid. Nē, nu, vienalga. Tu kaut ko spiedi vienkārši, jā? Ja? Ah. Viss kārtībā. Tagad, tagad jau ir kaut kas. Labi ka viņi nu, nāk. Mēs iesim paskatīties, kur mēs noliksimies. Ejam iekšā. Nāk, tad pamāja roku. Sek, lai nāk ātrāk. Kad mēs nesam, tad tev kartu jānāk. Telefoni jānāk zieds arī lūdzu. doma, man tas nevar būt. Tu paņem tam karogam priekšīm, lai tad viņš iet iekšā, lai neatmazākās pa zemi. 快快随手送我！不要，不要。 Yeah, at least that's them, yeah? Yeah, at least that's them. What's funny? Krusta bērns. Jā, viņam burtiem vajag viegli tas ir. Все. Vienot ar kapitālu kapitālu. Būtu turēt. Ne, Haris? Tad jau pat ar būtu vienot, ne? Ja tas būtu vienot. Domāju, redzēt, kā viņi atšķiras, bet tiešā filmā. Jā. Es varu rādu, rādu, kā ir tam rādu. Jā, viņam ir jābūt. Jā. Viņš teica, es to... Jā, nu kā viņš teica.